ふーちゃん何してんのご飯食べる 食べるのちゃん。 何してんのふーちゃん何してんのご飯食べるグーご飯食べるご飯 嘛。